Rais wa nchi yetu Mama Samia ni mtu wa haki na anapenda haki, na ukiona malalamiko yake yameenda mpaka Ikulu yakarudi tena huku, inaturudia sisi. Kwa hiyo niendelee kusisitiza kwamba tunapotawanyika hapa basi kwa sababu yuko mwakilishi wa rais hapa, yuko DC na ndio mwakilishi, ndio serikali inalala mabegani kwake hapa na vyombo vyake. Huo utaratibu tuliokubaliana kwamba maeneo hayo yabaki bila kuguswa, wakati tukisubiri hatima ya hali halisi. Kama huo mwongozo ambao unaandaliwa kwa ajili ya nchi nzima utakuja kuruhusu eneo hili la, la mlima Kanono likachimbwa au itakuja kuonekana lenyewe ni la kuachwa, leseni zao ziondolewe, ndio tujue itakuwaje. Maanake kama waliachiwa mpaka wakaingia hasara mpaka kufanya mambo ya uh, tathmini ya athari za mazingira na wakaingia gharama kubwa alafu inafika hatua tu ya kupewa kibali, ndio mambo yakaja kukwamia hapo. Hawa waliotoa hivyo vibali kule mwanzo hawakuona kwamba kuna mto, hawakuona kwamba kuna bwawa. Ndio maana hata mimi kama naibu waziri nimepata mashaka, nisiwafiche tu, si ndugu yangu hapa, tumetoka huko, nasema sisi hatukopeshagi ukweli, tunasema kile kinachoonekana. Sasa sijathibitisha, maana sijafika, lakini nitakuja kwenda ili nikitia mashaka na mimi kama naibu waziri nikiwa na hii dhamana tuunde na task force nyingine ambayo itakuwa sijui ya tatu, sasa tuje tujiridhishe, na ambayo pengine tutatoa kwenye hatua nyingine. Hilo tunalizingatia kwa sababu taarifa hizo za kijiolojia za tangu enzi ya kikoloni zinaashiria kwamba kuna mali hapo, na hawa ni wajanja, wameshajua. Sasa hiyo fursa mnaifungia, mnafungia maendeleo wilaya ya Mlele, mkoa wa Katavi, taifa la Tanzania na Watanzania na wawekezaji ambao wangefaidikia hayo madini.